Sɛ obi asi bɔne bi a, metwi fa so wɔ Yesu dim. Bɔ nsam a woreteɛ ma ase. Afei, woadu hɔ. Verse number nine. Verse number nine. Wɔn a atwa me ho ahyia no deɛ. Moate? Ɛdu baabi a na nnipa a atwa wo ho ahyia nyinaa gansiw. A wo deɛ ao mama nyame nhyira wae sɛ bi nto wo da a nea yɛ ka yi wo nte ase na wo nte aseɛ ɛna ɔse dɛn. Wɔn a atwa me ho ahyia no deɛ. Wɔn a atwa me ho ahyia no deɛ. Ma wɔn nnom musuo mbua wɔn atifi. Sa oh tumi kan fi mu ɛyɛ dɛ papa san nti hɔ mu biom. Verse number nine. Oh wo so ntɔ bu sɛdeɛ ɔmo kan ɔmo bɔ wɔn nsa mehu sɛ the way a wo kan ade no wo a wo hyɛ da na ɛɛ wo adeɛ a wo yɛ no ɛnyɛ wo kan bible no na wa fa na wa wa gya ayɛ ɔmo gye kakra ɛno kama me ntie. Nnwom ɔha ne aduanan nkyekyɛmu nkorɔnsam one hundred and forty verse nine na me wɔ yi Wɔn a atwa me ho ahyia no deɛ, ma wɔn anom musuo mbua wɔn atifi. Bonsam a wayɛ adeɛ paa. Meka asɛm no bɛyɛ nnan, wo a wogye di som, Nea ɔpɛ sɛ wuwu no, owuo no nkɔ no so. Nea ɔpɛ sɛ w'anim gu ase, w'anim gu ase nkɔ no so. Nea ɔpɛ sɛ wosɛe no, ɔsɛe no nkɔ no so. Nea wansusu biara, ɛnsan nkɔ no so. Paul nsɛm a ɔwɔ ayɛ adeɛ, amanfoɔ ayɛ wild. Ah, wote hɔ saa na obi rekeka nsɛm, nsɛm bi gu wo so a, nsɛm no nyɛ, na woaka w'ano atom. Wo a woayɛ wild sɔre. Ɔfɔ no kan saa quotation no yɛbɛbɔ mpae. Saa quotation no nko ara mɛma yɛabɔ mpae. Ah! Nnwom ɔha ne aduanan. Ama mpae wɔ ade o. Ɛhɛn. Wɔn a atwa me ho ahyia no deɛ. Wɔn a wɔatwa me ho ahyia no deɛ. Ma wɔnnom musuo nguo wɔn atifi. Ka kyerɛ Jesus sɛi, Mo a atwa me ho ahyia no, mmusuo bi a wɔka fa me ho no, medane ma wɔn, medane ma wɔn. Ɛnnɛ obi mmɔ mpaeɛ, Papa, woma no mmusuo no. Wɔn anom musuo no, medane ma wɔn, owuo no a wɔahyɛ no, medane ma wɔn, animguaseɛ a wɔahyɛ, medane ma wɔn, amanaman a wɔahyɛ, medane ma wɔn, nea wɔasusu biara, back to them, back to them, back to them. Bɔ mpaeɛ. Wɔn anom musuo no mpue wɔ atifi. Wɔn ne mmusuo no mpira w'atifi, nea ɔno susu ma me no, medane ma no. Saa na Dawid se, Dane ma no, dane ma no, ma me mɛgyaagyaa wo ho. Anɔpa yi mepɛ sɛ obi bɔ mpae bi, ɔbɛgye fie na biribi asi. Wɔn ne mmusuo no, medane ma wɔn, medane ma wɔn. medane ma wɔn. Bɔmpaeɛ neɛ wɔasusu bɔne ama wo wo yere ne wo mma Wo kunu ne wo mma bɔ mpaeɛ. Nea ɔka no nko anka yɛwu, nea ɔka no nko anka yɛasɛe no. Medane ma no. Maame bɔ mpae. Ɛyɛ, tena ase. Onyame baako. Sɛnea mogye so no a ɛmeda dodo. Onyame baako. Bɔ nsɛm ma ho ayɛ adeɛ. Yɛkeka kɔ yɛbɛdu baabi a. Yɛ wura mu a, menim tam a yɛbɛkɔn. Ɛnnɛ m'ani abre. Sɛ obi asusu bu su bi ama wo a, ɛnsan nkɔ no so. Saul, Nano na meka wɔ ha. Goliat abegyina hɔ, odidi Jewfo nyinaa atɛm, na kwala keteketekete. David, wɔakɔku no ma wo nana, wo ho atɔ wo. Na bere a wɔkɔ akɔku no no, ɔhyɛ no bɔ sɛ ɔde ne babaa, nea obetumi akum Goliat no, ɔde ɔno ara ne babaa bɛma no aware. Nna David se metumi aku no. Ɔkɔe na okoku no bae. Ɔbae a ɔse, Nana, makoku no aba o! Nna Jewfo mmaa no wɔto nnwom, Saul yɛ ade, bɛ wei deɛ David ayɛ adeɛ kyɛn sɛ ayɛ Saul ya. Na wɔaplanne bɔne atia David. Nanso David, David a wo nso Nana, wowɔ problem na wɔabɛboa wo ayi problem no a, Wo sɔre tia no ɛ. Sɛ obi asɔre atia wo a, Awurade ma ogya ntɔ ne mu. Ɔse, David e, sɛ wopɛ sɛ mede me babaa no ma wo a, gye wo san yɛ ade foforo biom. Ɛdɛn ade a? Kɔ Filistifoɔ mu. Filistifo mmarima, Bible na ɛka enti mekaa, mensɛeɛ. Wɔn atɛ mmaako mmaako hundred kɔfa bra. Wonim adeɛ a yɛfrɛ no atɛ? Mo a monnim no momfa no saa because mekɔ kan wɔn bɛka sɛ masɛe. Ɛso ma ɛso ma wo five. Bɛmma atɛ mɛkyerɛ wo ade koro. Sɛ yɛ borɔfo a Brɔfo de wɔn ka no panis hɛn ɛn oh sɛ brɔfo de wo ka ɛnyɛ hu hɛn bɛ wo nim na ka kɔte wanya asɛm. Bɛ brɔfo no de wo ka a wo nni problem nti nea me bɔ odin baako na wɔn ka no Mmaako mmaako mmaako, ɔmfa mmaako mmaako hundred mmra. Wahu nipa bɔnesɛm ansa na ɔde ne ba baa ama no aware. Nanso ɛnyɛ saa na ɔhyɛ no bɔ. Ɛna Bible se David sɔree ɛna ɔkɔe. Ɔkɔe na ɔde two hundred na ɛbae. Ɔde two hundred na ɛbae. Sɛ wokae ade ko a ɔde bae. Wokae ade ko a ɔde baeɛ no? Mmarima atɛ no mmaako mmaako, ɔnkɔfa hundred mmra no. Ɛ, ɛda adu a, wo na wo ho kyerɛ. Ɛda adu a de wo kyerɛ a, obiara ate ase. Ɛ, yɛka mmarima atɛ a, wohu sɛ ɔbarima ade no. Tenten na mo round bi wɔ ano. Eme ade tenten. Eme ade tenten nye na aka no. Ɔmfa sɛnea dadu ɛkyɛ ano round no mbaako mbaako hundred. Eyi deɛ eyi ɔkɔfa wɔ yi. But David kɔɛ no ɔde two hundred na ɛbaeɛ. Ɛɛ efisɛ ne nyame di n'akyi. Owiei no, nna ɔde no kɔɔ party ase sɛ ommedidi. Ná Nana Saul, wo de, obi bɔ mpae bi a wonte ase nti, okita peaw na ayɛ sɛ edidi no ase na ɔredi agoro. Saa na ɔtargɛte baabi a David te. Hɔ ara ɔhwɛɛ baabi a David redidi no, otsiee aduan no na ɔde rekɔ n'anim a ɔtwere ban saa no, nna ɔtow peaw no. Sɛ anka ɔde sina no awɔ ban. Akwadaa yi nyɛ ɔbɔne biaa. Sɛ obi pɛ sɛ ɔsina wo saa a, apɛne gyaam no. Mepɛ sɛ wo Nyame asɛm, bɔ wo nsam ma Nyame asɛm na me Na Onyankopɔn yɛɛ David adɔeɛ. Ɔtoo pɛ na Nyankopɔn adom David dɔgyee na peaw no wɔwɔɔ no mu. Nti ɛsii ne mu anka ɔkuu no. Ɛnna Dawid guan. Anso ara, another day nso saa ara, ɔto pea na Dawid dodge, ɛyɛ two. Ɛnna Awurade se, ɛnna Dawid bɔɔ saa mpae sɛ, Awurade, ɔtamfo no anom mmusuo no, ma ɛmmua n'ankasa atifi. Oh, bohu sɛ me, mekyerɛ wo sɛnea yɛbɛbɔ mpae na woate aseɛ. Nti Bible se, Bible se, Ɔsare kɔtu hyɛɛ Dawid so wɔ ɔbodan mu sɛ ɔsan akɔku no wɔ hɔ. Ɛnna wɔde nkra bae sɛ atamfo aba n'akyi, Saul akyi. Ɛnna ɔsan, enti ɔkɔe na nkurɔfo aba n'akyi ampa. Ɔkum no, ɛnna peaw, wonim sɛ ɔtow peaw mmienu sɛ ɔde wɔ Dawid. Ɛnna Dawid nso se, Ɔtamfo no num su no mmua n'ankasa atifi. Enti peaw baako wɔɔ Saul wɔ akono, Wanwu. Ɛnna ɔka kyerɛɛ ne sikiriti no sɛ ɔmfa peaw no segenwa no nwɔ no. Ɛnna sikiriti no se, Menyɛ! Ɛnna ɔno ankasa gyee peaw no na ɔde wɔɔ ne ho. Saa mpaebɔ yi, sa, saa mpaebɔ wei, saa mpaebɔ wei, sɛ ɔtamfo no anum mmusuo no, ɛnnane mfa mma n'ankasa. Anapa yi, minnim sɛntsir a m'enyi aber, minnim tam a ebepɔn asɔr no o, bɛ ndɛ. Sɛ obi esusu bɔne wɔ wo kra ho a, nnan nkɔ no so. Ɔfɔr yi, tua so na afei menwura mpaabɔ ten minutes no mu. Ka amen na menhwɛ wo. Obi nsɔre nka saa asɛm yi mprɛnsa. Ka sɛ, Ewurade ei! Ewurade ei! Ɔtamfo no anum mmusuo no. Atamfo anum mmusuo no. Ka sɛ, Embua n'etsifi. Ka bio, Embua n'etsifi. Naa so aka na emu yɛ den. Na bɔ wo nsam tena ase ma me. Verse ten, Ma nsramma ngu wɔn so, ma wɔmfa wɔn ngu ogya mu. Sɛ mmusuo no bua wɔn atifi a, wɔmfa ogyasramma. Ngu wɔn so. Wɔwie a, yɛmfa wɔn nto ogya mu. Okun donkudonku mu a wɔnsɔre bio. Amena donkudonku a wɔnsɔre bio. Tie me. Wɔde gya no gu no so a, ɛsena, egyasramma no gu no so a, ɛbɛhyehye no. Bɛ ɛno ɛnnane nso. Enti wɔkukuru no a, na wɔde no ato gya no mu. Gya no bɛma wɔadane nso, na nso no so a aba no, pɛ amona a enni awieɛ na hwie saa nso no gu mu. Adɛn nti na ɛwɔ sɛ yɛbɔ saa mpae? Psalm sixty nine verse four, Adɛn nti? Obi wɔ hɔ a, Asɛm a yɛka yi nyinaa, ohu no akyirikyirikyirikyiri. Ɔhaw biara nna no so. N'adwuma kɔ so. Nnipa nyinaa pɛ n'asɛm. Ne nuanom dɔ no. Ah! Ne nnamfofoɔ pɛ n'asɛm. Ɔne wɔn nom nsa bom. Wɔyɛ fine. Enti nea meka yi, wonte ase. Tie me o, mo a wɔtan me kwa no, wɔdɔɔso sɛ me ti so nwi. Ka ɛɛ no yie ma mente wo de. Ɛnyɛ wɔn a woayɛ wɔn biribi o, ɛnyɛ wɔn a wo ne wɔn ako o, saa atamfo no koraa deɛ, kwakwa. Na wɔn a wonyɛɛ wɔn hwee na wɔtan wo no, Bible se wɔdɔɔso sɛ otinwi. Sɛ atamfo bi atwa wo ho ahyia a, ogya mpa wɔn. Bɔ nsam ma wɔn mmɛ, ma wɔte m'aseɛ. Ɛno nti na Dawid bɔ mpae bi no, ɔse dɛn? M'atamfo a wɔyɛ m'asɛefoɔ, atam, m'atamfo a wɔyɛ m'atiwfoɔ, atorofoɔ dɔɔso. M'atamfo a wɔyɛ m'asɛefoɔ. Atamfo no wɔn saa sɛe me no wɔn dɔɔso ɔdɔfo Nea me nfae no. Nea Hana Hana mama Sara tea no wɔ dwa no nea me nfae yɛ no. Wɔse me nnane me mma. Wɔse me nnane ma obi ka no way Ɛdu bere bi a wo daeɛ mu daeɛ mu wo nso dae no ara. Na obi abɛgye wo nsam sika a womfaeɛ ɛ, sika a wonyaeɛ, ɔse fa bra, nea wonni na ɔgye firi wo nsam, sɛ obi regye saa adeɛ no firi wo nsam a, ɛpɛ no kyerɛm no. Mepamkyɛw ofori saa 69 last one kan na mebu afu. Me bo afu. Nnwom sixty nine verse four. Ɛ, verse four na. Wɔn a wɔtaa me kwa dɔɔso sɛ me tiri so nwi. Wɔn a wɔtaa me kwa. Brother, sister, Judas na ɔne Yesu na ɛnam so na ɔtaa no, ɔnim. Mekyerɛ wo example. Ahitofel, wo ne Dawid na ɛnam, na anka ne ba ayɛ saa a, wokɔka ne ba ho? Enti saa na agyiraetuo no a ɔne Dawid tu no nyinaa, ɛ, ɛ, Ahitofel, ɔka Dawid ho nso, na ɔka n'atamfo ho. Ɔyɛ azaa, ɔka wo kwa. Ɛnna Dawid se, Aa, enti Ahitofel amene wo bɔ kosua tafere? Me ne wo ka ti mu asɛm. Saa adwene a ɛwɔ wo ti mu ni. Sɛ obi agye w'anom asɛm de kɔdi w'awu a, apɛ ne nkyea mu no. Amen. Sɔre gyina hɔ na kan wei na menkɔ. Ɛna ɛda afei woakyagye na wahu. M'ani abere papa, aka me tɛm. M'asɛefo a wɔyɛ m'atamfo atorofo dɔɔso. Hwɛ nneɛma mmiɛnsa. M'asɛefoɔ. A wɔyɛ m'atamfo. A wɔyɛ m'atamfo. Atorofoɔ. Wɔsan yɛ atorofoɔ. Dɔɔso. Tie asɛm o, asɛefoɔ. Atamfo asɛefoɔ. Atamfo, atorofoɔ. Asan yɛ atorofoɔ. Sɛ obi mpɛ w'asɛm a, wobɛte sɛ waka wo ho asɛm. Nea wonyɛɛ koraa na wakɔbɔ wo kunu amanneɛ. A anapa yi, m'ani abere o. M'ani abere o. Mepamokyɛw, are you ready to pray? Mepɛ sɛ yɛbɔ mpae five minutes non-stop. Nyame bɛyɛ n'adwuma sɛ ɔyɛ ntete bere yi mu. Onyame bɛyɛ n'adwuma sɛ ɔyɛ ntete bere mu. Nyame bɛyɛ n'adwuma sɛ ɔyɛ ɛna ɛna adanse bi si wa hɔ ɛ ɛfa nea meyɛ yi ho ɛno ka adanse no wɔn a wɔwɔ ɛ aburokyi no wɔn se wɔn bɔ mpa ɛkyɛn yɛn na no wɔn aturo challenge na nnɛ yɛbɛbɔ akyɛn wɔn bonsɛma jesus. ɔgya ɔgya yɛ sista nso ɔwɔ ha o ɛnso ɔhyɛ mu ɔse. Ɔba no obi yɛ sɛ ɔyɛ ne passport ɛyi visa ama no akɔ abrokyire. Ɔde passport maa onipa korɔ no. Ɔkɔ a na ne din no ayɛ bɛɛma din. Ei! Nti ne din no ɛyi master ɛyi ɔsɛ a ɔsɛ. Yɛn nte brɔfo nti din no yɛ nhu ka. Ɛna ɔsɛ ɔfrɛ no sɛn mama bɔ. Charlotte Ataa na ɔda Ghana. Charlotte Ataa ɛna wɔn kɔ a wɔn yɛɛ no. Francis Ayɛ Francis so. Francis Ataa. Sɛ me kaa sɛ yɛ nte brɔfo Francis Ataa na ne ka no ayɛ den saa no. Ɛna ɔhwɛ din wayɛ a ɔno nso hu sɛ ne din no ɛwɔ so saa. But wɔn kɔ a na asesa. Ne din no ɛwɔ so bɛɛma din Hey! ɛne ɔbaa din nti ɔbaa counseling. Ɛna woduu hɔ, wose wo a ɔno ara na wohwehwɛ no na wokyɛ no ten cedi. Nti ten cedi no na ɔde kyekyee ne pa. Oni, Oni, bonsam Oni. Jesus eh, wo, wo bra, bra, bra, eh, bra, bom bonsam eh, so hold him, yere wo, sɔre bra, mo mpia ne, mo mpia n'akyi. Obi ka yo, pagya wo nsa, pagya wo nsa, sister bra, wobɛka Wobɛka ne yɛagyina so abɔ mpae na woahu sɛ atamfo akokɔnsafo wɔ wiase baabi a wɔwɔ abrɛkyɛ biara pagya wo nsa abrɛkyefo mo mpagya mo nsa a mo se mobɔ mpae kyɛ na moahu ka sɛ Jesus I wonim mo a wɔwɔ Scotland no a wɔhyɛ skirt no mahu sɛ baako apagya ne nsa yɛfrɛ no Ɛda Kofi Ɔna ɔhyɛ skirt wɔ Scotland. Team Jesus ai! Nea wasɔre atia me, ogya, ogya, ogya. Pacho, me din de Charlotte Aka. Na nea ɛde me baa ha yɛ me passport. Me yɛ wie a me kɔ airport hɔ nom no, ɔsan kɔ ɔmo book me no, ɛna me de ɛyi man no gye me passport no a na adane me me din de Charlotte Aka but na adane Frank Aka. Na picture no nso asesa bɛɛma. Nti man no kaa sɛ, sɛ me nyɛ ɔbaa a nka ɔbɛma yɛakye me because Eh edin wei ɛnyɛ kyɛsɛ obi deɛ na me makɔ akɔ wia nti ɛna obi maa me line sɛ me nfiri hɔ fast nti me baɛ na mede kɔɔ baabi a me kɔ yɛ passport passport office nti me kɔ duru hɔ na me se ah adeɛ yi sei na mo yɛ maa me na ɛyɛ dɛn na me kɔ nso mɛyɛ ɔbaa ɛyɛ dɛn na asesa. Ɔ ɛ efi papa baako ano a mpakyɛw pɛ baabi fa. Saa na ɔkae. Ɛnna me nso o, me deɛ ɛha deɛ, ɛnna ɔse menkɔ Hebron. Ei, bonsam agye yɛɛ ei, ei, ɛnno mekɔgye passport ɔkyena yɛɛ ɛhɛn. Nti, mebɛduruu ha no, me, me, maduru ha, madi ha bɛyɛ one month. Minnya kwan nkɔ ɛɛ council no bi, minnya card no bi nti sɔfo Red na ɛyɛ a m'ani bere ne so sɛ mesrɛ no aa me Ɔmfa wo nkɔ. Ɛda Red ɔmfa me nkɔ hɔ, mehu sɛ ɛyɛ ɔne papa nam ɛna ɔse ɛyɛ dɛn a Nyame bɛka me ho nti dɛn na menyaa bi, mekɔduru hɔ na papa ɛka ɔse ɔɔka daeɛ asɛm. Nti daeɛ no ɛna me. Awurade sɛ nka papa. Yɛfrɛ me Elder Donkor moyɛ saa a fitaa no baa na ɛba eh Yɛfrɛ me Elder Donkor yɛnka papa wo a wobɛka papa wɔ ha mɛgye wo one million Yɛfrɛ me Elder Donkor nnɛ mekɔɔ Elder Donkor hɔ Kwamena ah. Nti pakyɛ ɛna mekɔɔ Elder Donkor hɔ Yɛte hɔ nom na ɔkyɛ ɔbisabisa yɛ daeɛ asɛm ɛna me mekɔkaa medeɛ ɛna ɔse ɛhɛn medeɛ no na ɔhwehwɛ Ɛnna ɔkyɛɛ me ten cedis. Enti mannya ankɔ ne nkyɛn no bi. Ɛnna midi mmirika pueeɛ sɛ merekɔsesa m'ataadeɛ. Ɛnna mese, Papa yi sika a masɔ mu yi, mede bɛ cover me passport no ho. Enti ɛnna mede faa passport no de too baabi. Enti na mayɛ four days dada dry no. Ɛnna ɔno mekɔhuu no na ɔse menyɛ sɛ ɛɛ three days nka ho. Enti ade kyee Saturday no, mese merekɔ akɔhwɛ me passport no, mekɔhwɛeɛ no na adane me me picture no ara. Ɛna mekaa sɛ, yɛfie awareɛ nni hɔ, yɛnware, enti sɛ atumi asesa no deɛ, mebɛda a mede sika no bɛfa me nsa ho. Enti mekɔtɔɔ tie rɔba tae na nkwadaa toto no. Ɛna mede sika no faa me ho na mede tae no susoo mu. Gyidie. Ɛwɔ sika no wode faa wo nsa no a ɛfa kawa no ho na wode tae no faa ho. Ei. Nti ade bɛkye sɛn de meda hɔ na mesom daeɛ na ayɛ sɛ meretwa mekɔ baabi a soldiers foɔ no wɔ no. Nti mekɔ na mehyiaa mmarima mmienu. Ɔse deɛ ɛwɔ me nsa no mensane. Nti o mekaa menkae nipa korɔ a ɔde maa me ɛna mese ah na adeɛ no a ɛwɔ me nsa deɛ mensane nyɛ dɛn nti ɛyɛ a ɔfɔɔ so sɛ ɔsɔ mu a na ahye no ɔyɛ sɛ ɔsɔ mu a na ahye no nti ɛhɔ na baako faa dua sɛ ɔsɛ ɔkɔfa dua abɛbɔ me na m'asoɔden a yɛbɛku me prɛko Enti ɔyɛɛ sɛ ɔrekɔfa dua no, ɛnna Papa kaa no firi kwan no ho. Ebu Pa, wuram. Ei! ɛnna ɛ, Elder Donkor. Mpakyɛ, ɛnna Elder kaa no firii me sɛ yɛbɛpue hɔnom. Ɛnna ɔse, Me ba, adɛn? Ɛnna mese, Papa, nti megu so rekasa no ara na ɔhuu sɛ wɔreba. Enti baako no ani bɔɔ Elder anim pɛ na ɔdwaneeɛ. Ɛnna Elder kaa sɛ, Wo nso wo deɛ bɛba. Enti baako no a ɔde dua rebɛbɔ me no, ɔfɔɔ so sɛ ɔde dua no bɛbɔ me. Ɛnna mehuu sɛ nsa bi abɔ nipa no apampam. Enti na mogya firi ne hwene mu reba. Enti nsa no rekasa kyerɛ papa sɛ, Hyɛ no na ɔnyɛ fasting no bi nka ho. Ɔhyɛ me. Nti ade kyeeɛ na ɔse anka medi adanseɛ na mese daabi fasting makɔ mu dodo nti mesuro sɛ yɛbɛma yɛbɛma me biam nti menyɛ nti I medum me phone no ɛdae nti anɔpa na me maame frɛɛ me sɛ maame wo wɔfa awu o. Batteries. Holy Ghost. Obi ka sɛ Jesus. The whole world. The whole Ghana. Nea ɔretaataa me abɛyɛ me bɔne no wɔ Yesu din mu. Wɔ Yesu din mu. Ogya no abrada ɛkɔ ne so. Obi a ni abere wɔ fie ha. Bɔ mpae. Anɔpa mpaebɔ. Biara bɔ mpae. Ɛbrɛ na anɔpa mpaebɔ. Biara bɔ mpae. Ɔsɛ nea me nfaayɛ no. Ahitofel gyina tuo. Ɔsɛ me na ne mmara. Ogya ka no. Nea me nfaayɛ no. Ɔsɛ me na ne mmara. Bia ɔrebɔ mpae. Bɔ nsɛm sɛ ogya denden. Bɔ nsɛm sɛ ogya. Bɔ nsɛm sɛ ogya. Saa abayifoɔ no, bɔ nsɛm sɛ ogya. Sɛ ogya, sɛ ogya, sɛ ogya, sɛ ogya, sɛ ogya. Aha! Yɛbɔ mpae bo. Le kabo kando liabe. Sɛ ogya. Sɛ ogya gu no so ɛ. Sɛ ogya gu no so ɛ. Ahitofel gyina tuo. Abayifoɔ gyina tuo biara. Nti no wɔn kɔ yɛ group. Bɛyifoɔ bi wɔ hɔ a ɔyɛ waa na ɔntumi a, na ɔde ne ho akɔ bo bosom ho. Na ɔde wo akɔ duro so akɔ pɛ maala mmoa. Pagya wo nsa ɛ. Maame sɔre ansa wae. Sɔre ma wo nsa so. Wei salmons wei yɛ bɛyɛ ɛmɔ ne nkunu salmons. Pagya wo nsa. Ka sɛ Jesus. bɔɔ n'apampam. Adeɛ kyeeɛ a ne maame frɛɛ no no, na Asumasi daeɛ no anadwo na ɔkaa mu a ɔwuiɛ no na mogya firi ne hwene mu ba. Yiw sika no bɛyɛ salmons. Yiw sika ɛmmɔ ne nkunu salmons. Yiw sika. Wo yere ama bi a, yi wo yere deɛ. Wo kunu ama bi a, yi wo kunu deɛ. Ɛka ho. Me, mayi mmienu. Wo nso, yi bi ma wo yere, yi bi ma wo kunu. Ɛmmɔ ne nkunu saa mmɔ nso. Ahitofel agyinatuo, ɛna ne nkwaseasɛm. Wɔaka wɔn ho abom ayɛ baako. Bayifoɔ biara a ɔne bosom akɔyɛ baako a ɔreko tia me, ɔreko tia me yere, ɔreko tia m'awareɛ, Apa da bɔ me koom kasa, obi nkasa. Maame sɔre na kasa wae, papa sɔre kakra, sɔre kakra, aha, sɔre kakra. Dawid sɛ, Awurade, mesrɛ wo, ma Ahitofel gyina tuo no, ma no nna ne nkwaseasɛm. Afei deɛ ɔtuu fo no, na mpaebɔ no reyɛ adwuma nti no, Ahitofel kɔsɛn ne ho. Ɛnna yɛn tamfo a ɔtaataa yɛn no apa da bɔ ne ku no kasa. Kasa kasa kasa aka one minute aka one minute aka one minute ɛmɔ ne nkunu Simons wurade Simons ya meyɛ yi kɔ the whole world ɛnkɔ me maame akyi ɛnkɔ me papa akyi ɛnkɔ me yere maame akyi ɛnkɔ me yere papa akyi ɛmmra asɔre a mekɔm ɛwɔ Hebron ha nea wagye me ho paa obusuani a ɔyɛ me apada bɔ ne kunu ogya bɔ ne kunu pia ɛnkɔ ne kunu ɛbɔ ne kunu salmons ɛyɛ ɛyɛ pɛgya osika no pɛgya osika no obi de sika ma ɛda mpɔsa ɔsɛ ɔde sika ama obi sɔ ntɔ nnua mmerɛ no ɔmfa nnua no maayɛ tumi bi a wɔatwa ɔko no ɔsama ne ma jesus obi de sika ma ɛda philip Ɔse ɛdan a ɔha ɛbɛyɛ two years no obiaa koraa mmisa ɛdan no. Bayifoɔ bi a wayɛ ɔsia koraa no apa da pɛ were so. Obi nso ɔkɔbie sɔ wɔ baabi wate sɛ saa brɔno no so no wobie sɔ a wonnya sika. Bayifoɔ bi a ɔwɔ brɔno no so no apa da agyam no. Tumi biara a obi de sika ma ɛda boate tumi bi a ɛko tia ne nana no. Wɔde sika bebree ama me. Pagyaw sika no. Ka sɛ, Jesus, sika yi akita me. Atamfo biara a sɛ ɔyɛ baako o, sɛ wɔdɔɔso o, abradaw bɔ me guam. Ka sɛ, Jesus, saa amansoyɛ a mereyɛ yi, nea watu n'ani asi me so no, Awurade, bɔ no ku no. Ka sɛ, Jesus, saa amanso a mereyɛ yi, nea watu n'ani asi me so, so ɔbɛma matetee, so ɔbɛma mabrɛ no, Awurade, bɔ no ku no. Ka sɛ, Awurade, bɔ no ku no. Ka sɛ, Awurade, bɔ no ku no. Mepakyɛw, Samos a mode maa mpanyimfo no, wɔde ama me ama mayɛ ne nyinaa. Enti wo bere a wode Samos maa ɔpanyin bi no, nea wokaeɛ no, Awurade bɛpa daa mpaeɛ hɔ, na ɔnko ma wo wɔ Yesu din mu. Amen. Bɔ wo nsam yie. Yɛnka nkyerɛ dɛn no sɛ Nyame nhyira no paa? Yɛnka nkyerɛ dɛdɛ nkɔ sɛ Nyame nhyira no paa? Mepakye yɛnka bio nkyerɛ sɛ Nyame nhyira no kɛseɛ paa. Mpɛmpɛnso yi, afei ansa yɛbɛforɔ kɔdom ahengua no anim na yɛasɔre ɔteasefoɔ Nyankopɔn. Sɛ wo yɛ late a w'ahwere nneɛma bebree next time bɔ mmɔden bra ntɛm yɛ starte mpaabɔ bɛyɛ ten ɛɛ nnan yɛabɔ biara nti next time bra ntɛm na yɛ first prayer na watumi abɔ bi na ɛbɛboa wo bebree mpɛnpɛnso yi yɛ frɛ yɛn maame Dola Boafoa Iron Lady di yɛn kan na yɛasɔre ɔteasefoɔ Nyankopɔn berɛ a mama ɛbɛ yi, sɛdeɛ wobɔ wo nsam no, sɛ wobɔ no yie a, nka ɛbɛyɛ fɛ na ɛbɛhyɛ Nyame anuonyam. Ɛno nti bɔ nsam kɛseɛ hyia Mama Dora boafoa Iron Lady. Praise the Lord hallelujah yɛ wo nsa sɛɛ anɔpa yi mepɛ sɛ mehu sɛ woyɛ sɛɛ na afei hwɛ wo nua anim ka kyɛn sɛ me nua mema wɔ afirihyia pa bosom asia ah ɛnɛ yɛ first Wɔn a ɛkɔ no so yɛ sen wɔn anaa? Wɔn a ɛda ayaresabea no yɛ sen wɔn anaa? Wɔn a wɔntumi nnom nsu yɛ sen wɔn anaa? Anɔpa yi me ne wo bɛma ɔkatakyi no so fɔntorɔmfɔm ne bɔmma ne dawurintawura. Nti anɔpa yi baabi a wo ne mo biara mepaakyɛw ɔsɔre biri nyɛ berɛ te sɛ wobɛbɔ correction bɛto. Na mmom pagya w'ani hwɛ Kalvary aberante, nea owui na yɛanya nkwa, nea wama yɛn nso yɛasɛ bi. Nti anɔpa yi me ne wo asɛm ne sɛ, yɛhohɔre wo. Yɛ komm, dwom na wo te. Ma me nka asɛm nkyerɛ wo, mepakyɛw, mepakyɛw. Yɛ komm na tie. Yɛn bere hyɛ nso, ma me nka nkyerɛ wo. Ɛnnɛ ne nnawɔtwe abien, two weeks, me baa fidua yi mu. Me duu lɔre kwan no so na ayɛ sɛ biribi twa m'ani so, twa m'ani so paa. Bɔ w'ani so. Paa. Me gyinaa hɔ dinn bɛyɛ kwansin. Nna wura bi bɛtsew me sɛ m'adan anaa me so merekɔ fie metwa ngo bi na ose daabi ɛne memfa nkɔ na baabi a obedu no mede nsira atwew ne paako. Nna memmpɛ sɛ ohu na ɛyɛ biribi. Enuanom adɔfo, mepɛ sɛ meka kyerɛ sɛ sɛ nnyɛ Yesu a anka wɔabɛyɛ announcement wɔ ase he dore awu na wɔde me do fie no Nna meda thirty seven Adie na me wɔ yɛ ma. Ma Yesu. Ma wo nsa so ɛ. Thank you. Tena ase na si wo ti ase. Thank you. Ɛnnɛ yɛ bosom asia da edi kan. Thank you. Ɔhonam nyinaa Nyankopɔn. First June. Liba. Samanhyia. Libo papa. Dawud nta. Besa. Fɔntɔn from. Liba kumba. Hey! Abubu ma ba. Hey! Sɛ ɔkɔɔ mu na wɔnwene no o. Afi ne mu apae. Sɛ ɔnwene na ɔkɔɔ mu a. Mm. Obi nne mo da. Dabi da. Uwayɛ bi o. Uwayɛ bi o. Mefrɛ neɛ apra tete asɛe. Mefrɛ deɛ ɛde yɛ nhyiaeɛ nyɛ yie. Mefrɛ deɛ animguaseɛ ayɛ ne ma. Mefrɛ deɛ nnipa susu sɛ anidasoɔ nni so. Na maboaboa ne nyinaa ano na mede ahyɛ atamfo aniwuo. Na mama atamfo anim agu ase wɔ hɔ. Saa na mabɔ wo kɔkɔ sɛ mereba abɛyɛ wo, na mamfrɛ wo sɛ mebɛhyɛ wo aniwuo wɔ w'atamfo anim, na mennya bi nso da biara da wo a maboaboa ano nyinaa la no. Mmerɛ a ɛsɛ fata no, mede bɛhyɛ atamfo aniwuo. Na mede deɛ me Asafo Awurade mepɛ sɛ mede hyɛ w'atamfoɔ aniwuo no na mede hyɛ mo ma ma. Onipa wa ma deɛ ɛnyɛ ayɛ mma ɛhefa na mede me Asafo Awurade me deɛ ɛyɛ bɛguo? Sɛ wobɛyi nneɛma a ɛnyɛ ne nyinaa afiri wo mu a, me deɛ masiesie w'animuonyam no awie, mede bɛhyɛ hɔ ama atamfo anim agu ase. Nea woakwati a ɛmfiri me no, meba sɛ wofiri ha kɔ sɛ wobɛyɛ setie na woakɔto ne nyinaa agu a. Sɛ wobɛyɛ setie na nneɛma a ɛnsɛ mfata a wode akeka wo ho aka me Asafo Awurade me ho no, sɛ wobɛto ne nyinaa agu a, mpɛmpem me nkoa kasa kyerɛ mo, montie, na moayɛ mo asom dendeenden. Me Asafo Awurade me na mema nkwa, me Asafo Awurade me na mehyira, me Asafo Awurade me na medome, me Asafo Awurade me na mekum, Na sɛ mise mɛko a, nea wakɔgye no ɛbɛma wo nkwa anaa? Na sɛ mise menhyila wo a, nea wakɔgye no ɛbɛma wo nhyila anaa? Na sɛ mise mɛhyila wo a, nea wakɔgye no ɛhefa na nhyira no bɛkɔ akɔduru? Ɛbɛpem ha yi ara. Sɛ woma wo ho kwan na wotu ne nyinaa gu a, wosusu sɛ akyɛ? Ɛnkyɛ, me Asafo Awurade, m'anim. Meretwitwa kwan no mu, kwan no mu ayɛ sum, emu afuw, emu ayɛ hu, na sɛ metwitwa mu wie a, mede bem a pɛpɛpɛpɛpɛ ama atamfo de wɔhwehwɛ nyinaa, wɔn anim agu ase. Merengu obiara anim ase da biara da, na deɛ ɔdi m'akyi nokorɛ mu no, mɛyɛ n'akoma so adeɛ ama no abam pɛpɛɛpɛ. ka amen kɛseɛ paa na bie w'ani na bɔ wo nsɛm kɛse hyɛ awurade anuonyam hyɛ dɛ bɔ wo nsɛm hyɛ awurade anuonyam wowɔ nsa mmienu a ɛyɛ adwuma deɛ a bom kɛse mɛkyɛ deɛ mpɔ nyankopɔn Ɛnnɛ yɛ first June, bosom nsia no da a edi kan. Afe a etwaam mu yare a ɛkɔɔ so ne nneɛma a ɛkɔɔ so no, na yɛnnye nni mpo sɛ 2021 bɛto yɛn ma yɛatumi anya half year. Sɛ Nyame de yɛn wura half year mu a, Bɛn dwumi kɔ so yɛ yi? Wowɔ aseda afɔreɛ bi a? Wowɔ ayɛyi afɔre bi a? Bɔ mmɔden fa hyɛ Awurade anuonyam. Monda Nyame ase, oye n'adɔyɛ wɔ hɔ daa. Monda Nyame ase. Ei, adɔfo monda Nyame ase ɛ. Hey! Hwɛ me, hwɛ baabi a me ne me sɛkyerɛ no, wopɛ akonnwa a, aha, kakra wɔ ha, wobɛtumi anya baabi ahyɛ wɔ mmarima no akyi ha, enti bɔ mmɔden na tena ase. Ɛnkyɛ yɛbɛtie Nyame Asɛm ne abɔ mpae. Sɛ obi wɔ adansedie a, ɛna me berɛ no nti, nnipa bɛyɛ five bi a ɛwɔ adansedie, ma me wei adansedie nti, obi mmɔ nsam kɛse nhyɛ Awurade animuonyam. Ei, momma yɛmmɔ mpae o, na mpaebɔ no akyiri no, biribi besi. Na sɛ yɛtwe Nyame tumi ba fam a, ogya bɛhye wɔn a wɔhyɛ yɛn so yi. Na sɛ yɛbɛgye nyɛɛdua a wɔfa bɔ so no a, agye sɛ yɛwura mpaebɔ mu. Ei, yɛn mpaebɔ de yɛwura sunsum mu som mu. Yɛde ogya bɛhye wɔn a wɔsa yɛn soɔ yi, ah, na sɛ yɛbɛgye deɛ ɛyɛ yɛn dea a wɔafa ama soɔ yi a, agye sɛ yɛwura mpaebɔ mu. Yɛn mpaebɔ de yɛn wura sunsum mu sum mu na ɛbɛtwe ne ahinta pue. Ha, na sɛ yɛbɛgye deɛ ɛyɛ yɛn dea a wɔafa ama soɔ yi a, Kimbara Basandari, Amborabo Kambaya Mabo. Deɛ wahu na ɛyɛ wo fɛ no, deɛ wote sɛ ɛfata wo nanso wo nsa nkaeɛ no, ei, gyina wo nan ase na bɔ mpaeɛ, na biribi bɛsi. Sɛ awura sunsum mu wiase a obi biara nhu obiara, enti na bayifoɔ tumi ku ne ba. Enti sɛ awura sunsum mu a, sɛ sunsum mu akotadeɛ, ei, metu bɔ nkɔto baabi a pɛnfoɔ ahyia hyehyɛ fam no, ɛbra sɛ tete nneɛma, me nnamfofoɔ mu abayifoɔ. M'abusuafoɔ m'abayifoɔ a mea me kunu fie me yere fie ambɔrɔ me kambɔrɔ m'asantadeɛ meto akodeɛ a yɛnto bi da meto bɔmb meto akodeɛ akɛseɛ ne brass toɔ mu nnwuma hey tie mpaeba ara ne akodeɛ mpaeba ne akodeɛ To ne tua sunsum na bɛka no. Ɛyɛ nyɛ dɛ ne sunsum o. Na ɛkɔ baabi a asɛm o. Tie, listen to me. Wɔmmrɛ na wɔnhome, wɔnnidi na wɔnnom, agye sɛ onipa ahwe ase o. Enti bɔ wo nsam na bɔ mpaeɛ. Na tutu wo nan pempem fam. Ah, mpaebɔ ne akodeɛ. Mpaebɔ ne akodeɛ. Ɛyɛ ɔgya na ne sunsum e. Wabɛhyɛ. Mpaebɔ ne akodeɛ. Mpaebɔ ne akodeɛ. Woda nadwo wobɛte sɛ nkremɛ, ɛmmoa ho mu asɔre. Honhommɔne a wɔretu kɔ nkremɛ bɛkɔyɛ. Yɛwo Hwɛ! Wowɔ abusua bi mu. Yɛwoo wo too hɔ abɛto nnome. Wonnim faako a ɛfaa so a saa nnome yi baeɛ. Nanso berɛ ti wɔ abusua no mu. Woakɔto ɔko. Wohia Awurade adom. Wohia Awurade gya a wode bɛko saa ɔko yi. Abaefoɔ bi agye kɔntrat wɔ w'abusua ho. Abosom ahonhom bi agye kɔntrat wɔ w'abusua ho. Sɛ mo abusua mu deɛ. Obi nwo ba, obi nkɔ awadeɛ ma ɛmfiri yie, yɛnyɛ wedding, yɛntu kwan. Hey! Ka se yɛn werɛ rekɔ agyina ko biara ano. Yɛhia w'adom o. Awurade yɛn atamfo ato yɛn so so, enti yɛhia wo tumi. Kimborobo Santa. Nsane mmra seesei ah Sɛdeɛ later taatɔe Yɛfrɛ Volta Onyame wo nkokorɛ yi Bɛka yɛn ho Sista ohia nyame honhom ne n'ahoɔden wate Wohia nyame gya ne nyame tumi Anɔpa yi Awia yi Anadwo yi Bere biara, ho hia, efisɛ nea ɛyɛ ase sɛ awo abusua mu a woabɛto a na wunim ho ade sɛ Nyame pɛ na ɛba mu ansa na w'anisoadehunu sɛ wo wopɛ sɛ woyɛ w'ade, sɛ wo wopɛ sɛ otu kwan, sɛ wo nso wopɛ sɛ wowo ba. Agye sɛ sunsum mu apam bi breki na agye sɛ Nyame tumi sɔre gyina. Yɛyɛyɛyɛ bɛka. Yetus, Awurade, sɛ wotena Israelfoɔ nsraban mu a, wɔko a wɔdi nkonim. Sɛ wodi Israelfoɔ a wɔ ɔko a wɔko anim a, yɛabɛsua ne yɛahunu nea wodi Israelfoɔ ayɛ, nea wɔayɛ ma wɔn. Enti ɔko a ɛsi anim ɛyɛ wɔ ade keteketekete. Yɛsrɛ wo sɛ bra yɛn nsraban mu na tu yɛatamfo so sa. Ah, ah, ah, ah, ah. Bi mmara bɛka mmanoma. Asoɔdenfoɔ no, yɛbɛdi wɔn nya. Ɛsuo deɛ ɔdware sɛsɛduro, anaase deɛ ɔde bɔ ne ho safohene sɛ ɔyɛ bayifoɔ. Ɛna no adi hia, ɛna no ahunu amane. Kanyan wo ɛ, kanyan wo ɛ, ei. Momma yɛmmɔ mpaeɛ o, na mpaebɔ no akyiri no, biribi bɛsi. Yɛ mpaebɔ de yɛn wura sunsum som mu, ɛbɛtwe nea yɛnta abie. Yɛsɔre na bɔ mpaeɛ o, na mpaebɔ no akyiri no biribi bɛsi. Na sɛ yɛtwe Nyame tumi ba fam a, yɛde ogya bɛsi wɔn a wɔsa yɛn so yi. Ah! Na sɛ yɛbɛgye deɛ yɛyɛ deɛ wɔfa bɔ soɔ yi a, agye sɛ yɛwura mpaebɔ mu. Ɛyɛ ɔgya adare sunsum wei na ɛkɔ baabi a asɛm wɔ. Nso kɔ ɛbɔ mpaeɛ wate. Deɛ wahu na ɛyɛ wo fɛ no deɛ wosusu sɛ ɛfata wo nanso wo nsa nkaeɛ no hey! Hyɛ wo nan ase na bɔ mpaeɛ na biribi bɛsi. Sɛ awura sunsum wiase a, obi biara nhu obiara, enti na bayifoɔ tumi nku ne ba. Enti sɛ awura sunsum a, sɛ sunsum akotaabi a, hei, metu bɔm kɔto baabi a pramfoɔ ahyia hyehyɛ fam hɔ, handblast gyegye nneɛma. Me nnamfofoɔ mu abayifoɔ, m'abusuafoɔ mu abayifoɔ, bia me kunu fie, me yere fie, ambɔrɔbɔ ka ambɔrɔbɔ santareɛ. Mpaebɔ ne akodeɛ o Yɛaba mfase sɛ nyinaa yɛ deɛ Ɛnte se kan ɛmfa nkɔ obi so sɛ wɔyɛ mpanyinfoɔ ti ho Ɛnte tuo wɔ honam ani Sista twe no wɔ sunsum Mɛ nna nea wagye wo ba Atena so sɛ wamma nwo ba To no tuo sunsum na bɛka no Hey! Ayɛngyɛnda ne sunsum mu o Na ɛkɔ maa bi a asɛm o Tie, listen to me Wɔmmrɛ na wɔnhome Wɔnnidi na wɔnnom Agye sɛ onipa ahwe ase o Enti bɔ wo nsam na bɔ mpaeɛ Na tutu wo nan pempem fam ah! Ɛfiri sɛ wɔpɔn mo ne ɛpono, ɛnyɛ honam ne mogya ko nti, momma yɛmmra mpaebɔ. A Yɛn mpaebɔ de yɛn Wura sunsum som mu na ama atene nea yɛn ntaa bi yɛ. Ɛfiri sɛ ɔpɔn mo ne ɛpo ɛnyɛ honam ne mogya ko nti, momma yɛmmra mpaebɔ mu o, momma yɛmmra mpaebɔ mu o. Yɛn mpaebɔ de yɛn Wura sunsum som mu. Amberebe kaba santorobo. Mpaebɔ a ne akodie. Mpaebɔ ne akodie o ei. Ɛyɛ gya na ne sunsum e. Wabɛhyɛ. Mpaebɔ a ne akodie. Mpaebɔ a ne akodie. Woda nadwo wobɛte sɛ nkrama yi mmoa ahodoɔ ahyɛ. Honhommɔne a wɔretu kɔ nkrama bɛkɔ yɛ. Yɛn ho twɛ wo wɔ abusua bi mu. Yɛwoo wo too hɔ abɛto nnome. Wonim kwan ko a ɛfaa so a saa nnome yi baeɛ. Nanso berɛ ti wɔ abusua no mu. Woakɔto ɔko. Wohia Awurade adom. Wohia Awurade gya a wode bɛko saa ɔko yi. Abɔefoɔ bi agye kɔntrat wɔ w'abusua ho. Abosom ahonhom bi agye kɔntrat wɔ w'abusua ho. Sɛ mo abusua mu deɛ. Obi nwo ba, obi nkɔ awareɛ ma ɛmfiri yie, yɛnyɛ hɔ adwene, yɛntu kwan. Hey! Ka se yɛn werɛ kɔ agyina ko biara no, yɛhia w'adomo. Awurade ha atamfo ato yɛn so so, enti yɛhia wo tumi, Imbolobo Santa. Yɛabɛhyia no, yɛahunu nea wode Israelfoɔ ayɛ, nea woayɛ ama wɔn. Enti ɔko a ɛsi yɛn anim, ɛyɛ wo ade ketekete. Yɛsrɛ wo sɛ bra yɛn nsraban mu, na tu yɛn atamfo so sa. Deɛ wahu na ɛyɛ wo fɛ no, yɛ wo ti sɛ ɛfata wo nanso wo nsa nkaa yɛn. Hey! Gyina wo nan ase na bɔ mpaeɛ, na biribi bɛsi. Sɛ awura sunsum mu wiase a obi biara nhu obiara, enti na bayifoɔ tumi ku ne ba. Enti sɛ awura sunsum a, sɛ sunsum akotadeɛ. Hey! Metu bɔ nkɔto baabi a pɛnfoɔ asi ase sɛ hɔ ne hɔ. Ɛbra sɛ tete nneɛma, me nnamfofoɔ mu abayifoɔ. M'abusuafoɔ mu abayifo a mia me kunu fie, me yere fie, abɔre ho ka mbɔre wɔ Santaria. Meto akodeɛ a yɛnto bi da. Meko bɔmb. Meto akodeɛ akɛseɛ ne brass toɔ mu nnwuma. Hey! Tie! Mpaebɔ ara ne akodeɛ o. Mpaebɔ ara ne akodeɛ o. Ɛyɛ nyɛ nyɛ ne sunsum o. Nnipa no wɔ ha. Nnipa no wɔ ha. Na saa owuo no a nnipa na ɔdome no, ɛbɛdane ama no. Bɔ nsɛm ma Jesus ma me. Momfa no mmerɛ me. Momfa no mmerɛ me. Pagya ho sɛ wɔmfa no so mmerɛ me. Menim sɛ nea sɛntiri a wɔde obi adwuma kɔ aduro so. Me, mente ade no ase. Menim nipa, nea wayɛ nipa korɔ no. Ɔde n'adwuma kwaduro so sɛ ɔngu adwuma no. Monhwɛ no ma me. Wɔde obi adwuma kwaduro so sɛ wɔngu nipa ko adwuma. Nipa no hyɛ da sɛ ɔbɛgu adwuma no paa na ayɛ nipa no ya na wasu. Monhwɛ no ma me, monhwɛ wɔn ma me, monhwɛ wɔn ma me. Obi nso wɔ mu, ne sikasɛm, ɔmpɛ sɛ wɔhyɛ aseɛ korakorakora na ɔbɔ fam wɔ market hɔ na ɔdwane. Saa na wɔayɛ no, sɛ ɔbɛdwane wɔ market hɔ, ahokyere nko ara, wɔahyɛ da, obi hyɛ da de no kɔ aduro so sɛ wɔnyɛ no saa. A, adeɛ bi a mahu. Hairdresser kiosk bi, hairdresser kiosk, Nnipa bɛ mu bɛyɛ adwuma na sunsum no obiara bɛgyina kiosk no anim ɛpamo nnipa na ɛba no. Monhwɛ no ma me. Bɔ nsam kɛse ma Jesus. Monhwɛ no ma me. Wɔmfa we, wɔmfa no mmra me ntam mentie no. Ɔyɛ quickly. Ɔwɔ ha. Momfa no mmra me ntam. Monhwɛ top hɔ. Sister bi yɛ ti. Ɔyɛ ti, ɔyɛ hairdresser. Ne nsa akɔtɔ obi ti mu. Nnipa no hyɛɛ da bɛsɔɔ no hwɛɛ. Fi bere a ɔyɛɛ ti no, ne ho ntɔɔ no da. Da biara ayɛ sɛ ɔyare, ayɛ sɛ ɔnyare. Monhwɛ no, monhwɛ no ma me, monhwɛ no ma, onii, onii, monhwɛ no ma me, monhwɛ no ma me, ei. Momfa no mmra. Bɔ wo nsam kɛse ma fa wo nsa bra fam. Momfa Satan mmra. Pagya wo nsa. A obi kita anuonyam kɛseɛ bi. Ɛmeyɛ o. Wɔn aha no akyɛ bɛyɛ ten years ni. ɛna wɔn akata anuonyam no so for the past ten years na bɛrima baako wɔ mu ɔkita sika ankasa nka ɔyɔ bɛyɛ ɔdefoɔ ɔno nso ka ho wɔn akata so for the past ten years no hwɛ no wɔ akyi hɔ wɔn akata sika no so a krakye bi wɔ ha adeɛ a mehu ne sɛ aborosan ne cars egunu bebree ɛna obi asɔ ne nsam ahyɛ n'akyi. mofa wɔn brɛ bɔ nsɛm kɛse ma jesus ɔfa no brɛ mehwɛ adeɛ fa nsa no to hɔ na te w'ani hwɛ me mofa krakye no mmra mehwɛ adeɛ ɔwɔ he mo nso mo ka ho eh? fa no bra ɔwɔ he ɔbaako na ɔda ɔno ɔfa no mmra ɔfa no mmra mepa mekyɛw Fa nsaguo no tie me, sɛ wopɛ a. Aka bere kakra, yɛwura June mu. Saa, fi nnɛ kɔpem Sunday. Wopɛ a, bra bɛdi three days bi, kyere kom bɔ mpae, na yɛmfa nwura half year no mu. Ɛmu da hɔ. Wobɛtumi astate three, three days bi, na wobɛwuram bɛkyere kom na bɛda ha saa nnansa a kɔpem Sunday. Sɛ ho wɔ kwan a, na for the half year no a aka no, Yɛn nyinaa yɛmfa yɛn ho nwura Awurade nsa na yɛdi nkonim ka Amen bɔ nsam a hɔ ayɛ pɛ mepa mo kyɛw pagya wo nsa kɔ so na yɛ wo nsa no saa trɛ mu wɔ soro obi wɔ step no so there's a miracle for that person ɔwɔ step no so top hɔ there's a great miracle for that person obi so aba ha W'abrɛ akyɛ, w'asu akyɛ. Awurade apepa n'anim nusuo nnɛ. Ɛnnɛ yi Awurade apepa n'anim nusuo, w'abrɛ dodo. Sister bi wɔ ha, abusuafoɔ abayifoɔ ayɛ sɛ ɔnware da, ɛwɔ sɛntiri? Na wɔrekita nhyira ankasa, nti sɛ ɔware a na ɔbɛyɛ nhyira, ɛno nti na wɔasi awarere kwan no. Holy Ghost touch that person for me now. Momfa wɔn mmerɛ me. Bɔ nsɛm kɛse ma Jesus ma me. Momfa wɔn mmerɛ me. Pagya wo nsa. Wɔn asusu bɔne bi ato obi anim nso. Mpaebɔ mu no, Awurade agye no afiri mu. Nea wɔyɛe ni, wɔmpɛ sɛ wɔyi ne kunu fi hɔ. Wɔmpɛ sɛ wɔyi ne kunu fi hɔ. Wɔyɛɛ sɛ wɔbɛyi ne kunu afi hɔ. Wɔmpɛ sɛ wɔyi ne kunu fi hɔ. Wɔpɛ sɛ wɔku barima no. Abusua no pɛ sɛ wɔku barima no. Nso amma so. Holy Ghost, just touch that people for me. Bɔ wo nsam ka se ma Jesus ɔmfa wo mmerɛ me. Monhwɛ, monsɔ no mu. Hwɛ, pagya wo nsa. Adeɛ bi a Susu Kɔkɔrɔ ayi akyerɛ me ɛfɛ sɛ. Bɔ, bɔ, bɔ Yesu din mprɛ mmiɛnsa dedennden menhwɛ. Pagya wo nsa no. Nnipa no mu no. Mehu sɛ nsoromma akɛseakɛse repue, na mente ade no ase. Ebinom apagya wɔn nsa a nsoromma no afi ase a ɛrepue, na mete nne sɛ, Afia nsa, wɔn nhyira ne nsoromma no ankasa, nea Nyame de maa wɔn firi awoɔ mu no. Holy Ghost, just touch that people. Obi a ne nsoromma apue, obi a ne nsoromma apue. Holy Ghost, release them for me, release them for me. Nsoromma akɛseakɛse Obi wɔ ha, ne nuanom bɛkotow no, ne nuanom bɛkotow no, ɔna okita nsoromma no, you are the star, the star, the star, the star, take it! Hey! Nsoromma bi rehyerɛn. Ɛyɛ ɔdom, ɛyɛ ɔdom akyɛde, ɛyɛ ɔdom akyɛde, Awurade na ɛde maa wo, Awurade na ɛde maa wo, hwɛ, nsoromma bi na ɛhyerɛn no, this is the anointing of the Holy Ghost, nsoromma, nsoromma, nsoromma no hyerɛn, nsoromma a wɔkataa so no, hey, Holy Ghost tɔ them. Bɔ wo nsam kɛse ma Jesus, wɔmfa wo mmrɛ me, aka me nneɛma mmienu. Bɔ wo nsam yie, wode bɔ wo nsam, momfa wo mmra, momfa wo mmra ntɛntɛntɛm, quickly. Wo ne m'ahoɔden. Abraham ayɛ mmerɛw, wonim to atom ama wae. Wo nko ara ne m'anidaso, ɛbra maba ma nti boa me o. Obi kosi ne fie, obi kosi ne fie, obi kosi ne fie, hwɛ, obi kosi fie, obi kosi fie, Holy Ghost touch that person. Mepɛ sɛ ahobrɛase ma obi pagya ne nsa mmienu na montie me. Ɛberɛ a yɛreba bɛpɔn yi, mete nka wɔ me mu sɛ Awurade bɛyi binom adɔeɛ akɛse. Berɛ a ɛnnɛ nnawɔtwe ndu no, na obi kita nsɛnkyerɛde kɛse bi a ɔhu bi da. Bɔ nsam kɛse ma Jesus, na fa nsa no bra fam ansa. Hwɛ m'anim wɔ ha. Momfa wɔn mbrɛ me. Hwɛ m'anim wɔ ha. Obiara nhwɛ m'anim. Mesrɛ mo ade wei. Mepa mo kyɛw. Mebɔ mpae ama mo na maka asɛm tiatia bi na yɛapɔn. Mo a modi adanse, mesrɛ wo, sista, mama, w'adanse na ɛkɔfaa wei bae. Adanse no yɛ dɛ dodo. Nnɛ, wo ho atɔ wo. Mommɔ nsɛm mma Yesu. Mo a aka no, Awurade mfa ne nsa nka mo na monkɔ tena ase. Wai yɛrepɔn nti monkɔ tena ase. Next week yɛbɛma mo kwan. Wai next week yɛbɛbue kwan bebree. Wai monya abotɛ. Bɛ wo a wokita sika de fa to mu. Ɔ lɛ me ade. Ɔse dɛn? Ma wo nsa mmienu nso. Saa bere yi mɛma wo one minute na bisa nea ɛda wo koma so na ansa na no tie me. Hwɛ, sɛ wobɛtumi a, ahobrɛase ma ma wo nsa so na hwɛ m'anim ha. Nkata w'ani, bɛ wo nsa no ma so, na menkyerɛ wo ade wei na yɛ. W'ankasa bue wo koma mu na yɛ krado sɛ Jesus Christ ɔbɛyɛ wo yie nnɛ. Abusua kɔ nhyiamu. Sɛ afahyɛ bi reba, wɔde obi betwa so, nanso wonnya wo, efisɛ Awurade ka wo ho. Afei tie me. Wo nhyira no ankasa no ada ne ho adi. Aniwa nyinaa behu, wo nso wobehu. Nea Awurade aka afa wo ho no, ɛbɛbam ne bere mu. Yesu Kristo a ofi Nasaret na Sunsum Kronkron no tumi ahyɛ no ma na okyin yɛ yiye no, anɔpa yi ɔnyɛ wo yiye. Mise anɔpa yi ɔnyɛ wo yiye. Anɔpa yi ɔnyɛ wo yiye. Yesu din mu, amen. Mo a mogyina hɔ ntwɛn. Mo a mogyina hɔ montwɛn. Mo a moaka no montena ase. Mo a mo anim a montwɛn. Asɛm bi hyɛ me koma mu a mɛka Nsaeapɔn nti mo a mobɛdi adanse no mema mo five minutes na maka m'asɛm no five minutes na afei yɛapɔn. Sɛ five minutes du na wo nko ara wofa ne nyinaa a na mapɔn na mayɛ nea mɛyɛ no. Montie me. Mo nti obi a watie me pa, monhwɛ no. Montie me, obiara ntie me. Nnipa bi wɔ ha a Onyankopɔn Honhom Kronkron ne wɔn akasa. Na wɔapo kasa no, sɛ Nyame se wɔnkɔyɛ N'adwuma no, wɔnyɛ. Wahu? Na ade no ɛnyɛ, wɔnyɛ no saa. Obi ntie me, wɔafrɛ wo. Ɔde adwuma ahyɛ wo nsa na ehu nti wuntu anamɔn. Wopɛ sika kyɛn Nyame no a wafrɛ wo no. Wopɛ sika kyɛn Nyame no a wafrɛ wo no. Na wonnim sɛ Nyame na ɔma sika? Asɛm a mereka yi, Nyame Susu Kronkron, obi a wafrɛ no na wada n'akyi akyerɛ wo, Holy Ghost ogya tɔ dam. Barima bi wɔ ha, Nyame nsa wɔ no so na osuro sɛ obetu anamɔn. Ɔyɛ barima, ɔyɛ barima. Holy Ghost, tɔ that guy for me. Abaatan bi, Nyame asoma no. Abaatan bi, Nyame asoma no. Ɔde adwuma bi ahyɛ ne nsa. Monsɔre mo wɔ soro ma yɛn. Monsɔre mo wɔ soro ma yɛn. Obi wɔ ha, Nyame ahyɛ da de ogya adi n'anim, ɔde ogya adi n'anim akɔyɛ nea wasoma no, nso ɔte hɔ, ɛna ogya no atu, ogya no atu adi n'anim, ogya no atu adi w'anim, ogya no atu adi w'anim. Awurade rekasa kyerɛ wo sɛ, kɔyɛ adwuma no, kɔyɛ adwuma no, kɔyɛ adwuma no. Ogya di n'anim. Holy Ghost, touch them for me. Ebinom wɔ ha. Honam mu adwuma a wɔbɛyɛ a wɔbɛnya sika kɛseɛ no, ɔtamfo alɔke wɔn, enti wɔntumi nkɔyɛ adwuma no a ɛde sika bɛbrɛ wɔn. Ɛnnɛ, wo sika no a, adwuma no a ɛde sika bɛbrɛ wo no, Awurade de ato w'anim. Kɔ na kɔfa w'adwuma! Kɔ na kɔfa w'adwuma! Monhwɛ, monhwɛ soro hɔ. Kɔ na kɔfa w'adwuma! Obi rekɔyɛ adwuma bi, sika bɛpue wɔ mu, sika bɛpue wɔ adwuma no mu, sika akɛseakɛse bɛpue wɔ adwuma mu. Holy Ghost, touch that for me! Wo a wopɛ paa no sɔre na meyɛ me mpɔn. Ɔse wo a wopɛ ba, wopɛ ba. Dabi, wo a wopɛ no sɔre, ɛnyɛ ba. Wo a wopɛ no sɔre. You, wopɛ nhyira bi a sɔre. Wopɛ yiedi bi a sɔre. Me, m'abusuafoɔ yi, time no agensi yɛn o. Ɛnnɛ, ɛnnɛ yɛ da kɛse. Montie me, Onyankopɔn nam ne mmɔborɔhunu so reyɛ yɛn adɔeɛ. Hwan na ɔgye di na ɔnyɛ krado? Onyankopɔn yɛ nnipa adɔeɛ. Ɔno na ɔbɛma woadi yie. Bible se ɔno na ɔde nnipa anammɔn sisi yie, na n'akwan sɔ w'ani. Ao Awurade, wo mma ama wɔn nsa so, wo mma ama wɔn nsa so. Akoma biara abubu a, kɔ na kɔtɔ wo cars no. Nhyira kɛseɛ bi apue. Awurade ayi boafoɔ bi ama wo. Boafoɔ no ntumi nna. Boafoɔ no ntumi nna gye sɛ wabɛboa wo ansa. Boafoɔ no ntumi nna gye sɛ wabɛboa wo ansa. Boafoɔ no ntumi nna gye sɛ wabɛboa wo ansa. Just Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Mogye me so a ɛte sɛ aprana no. In the name of Jesus. Obi wɔ ha. Sunsum Kronkron asoma ogya wɔ n'abusua mu, na mete nne kɛse sɛ akyem daa, nnipa no fi akyem daa, ogya bi atɔ abusua no mu wɔ hɔ. In the name of Jesus abusua nnome bi a ɛda wo so no mesane wo firi mu. A Ade bi a mahu a ɛyɛ fɛ sɛ abosom mmienu bi reha obi wɔ n'abusua mu na abɔfo akɔkye saa abosom no. Abɔfo akɔkye saa abosom no. Wɔakɔkye saa abosom no. They have no power. They have no power. Ɛnnɛ, wo kwan no, ebi ama wo. Na wo nhyira pono no, ebi ama wo. Na wo yiedie pono no, ebi ama wo. Mo a mo gye di, mo nka Amen na mo ntena ase ma me. Sit down, bɔ nsam kɛse ma Jesus, yɛn Nyankopɔn. Tiw, tiw, tiw. Mo pɛ sɛ wɔn ka kakra, wɔn ka na mɛ. Mema wo five mi wie menka asɛm ntɛntɛm ntɛntɛm. Yɛwɔ tie biam anwummerɛ yɛwerɛ kɔ gyina ko bi ano yɛhia w'adomo atamfo to yɛn so sɛ yɛhia wo tumi enti sɛdeɛ lɛnkyɛkyɛ atɔeɛ Yɛfrɛ wo gya, Onyame wo nkubre yi bɛka yɛn ho. Hwɛ, wowɔ abusua bi mu, yɛwɔ wo to hɔ abɛto nnome. Wonim kwaako ɛfa so a saa nnome yi baeɛ. Ɛnso wobɛdi abusua no mu, woakɔto ɔko, wohia Awurade adom, wohia Awurade gya a wode bɛko saa ɔko yi. Abaefoɔ bi agye contract wɔ abusua ho. Abosom ahonhom bi agye contract wɔ abusua ho. Sɛ mo abusua mu deɛ, obi nwo ba, obi nkɔ awadeɛ ma ɛnsi ne yie, yɛnyɛ ho adwene, yɛntu kwan. Hey! Ka se yɛwerɛ kɔgyerɛ ko biara no, yɛhia w'adomo. Awurade ɛhɛ atamfo ato yɛn so so, enti yɛhia wo tumi, Kimborobo Santa. Sɛdeɛ Elijah gyaa tɔeɛ yɛfrɛ Ota Onyame nkokurɛ yi bɛka Yɛsrɛ wɔn mo aware no adi Asɔfo ma me hwɛ Sɔfo maame bi wɔ ha Nya ɔware a ɔware a akyire no ɔbɛyɛ sɔfo maame kɛse wɔ ɔman yi mu Na awurade de no bɛkyi aman so Asɔfo maame fo bebree wɔ ha Hwɛ ade no hwɛ ade no Asɔfo maame fo bebree wɔ ha Holy Ghost touch them. Kɔ so di adanse. Kɔ so di w'adanse. Yɛde mpaebɔ nkyerɛ mu. Ɛnneɛ, mpata asafo Awurade sɛ, sɛ Fa ɔdade ma wɔde nsane na seesei a sɛdeɛ later gya tɔe yɛfrɛ ɔdade Mo, mo, momma yɛnsɔre. Tra wo nsam. Obiara ntra ne nsam sɛ ɔregye sika no. Wo a wopɛ no gye no sika se, wo nsa no pɛ na mepɛ. Wɔde ohia bɛto obi abusua mu. Ɛna Awurade ayi ohia no afi hɔ. Esikafo akɛse bɛpie wɔ fie ha. Ɔkɔ he? Adanse yɛ ako adanse menka asɛm wei ntɛm sɛ ɛyɛ ɛwo na ɛte sɛ ma wɔn akyi ma ɔnka mama so ɛwo yi mic no yi mic no ah wayɛ white cause straight why ma wɔn nsɛm ma Jesus. Eyoo mpakyɛw momma yɛnsɔre yɛmpɔn ɛnnɛ mepamkyɛw yɛgye amea kɔdan no ho me deɛ ehia me o sɛ fi june yi akɔpem ɛɛ december nea ho ahyehyɛ bia ogya ntom amen afei nea ɛtɔ so mmienu no sɛ wopɛ a baako pɛ nea ɛkɔ bɛ mpae mmienu no abɔ Awurade from January ɛɛ June to December ɔnfa sika nhyira wɔn so. Amen. Sɔre na yɛ mpɔn. Na pagya wɔn nsa kyerɛ Awurade. Yɛ wia yɛ wokɔ dan no yɛde bɔ obesisi ha. Ɛnna star mɛyɛ ni mepɛ sika atɔ pɛtro na mede agu me kaa mu na mede akyia yɛ nyame adwuma. Sɛ wokɔ dan no wie na wopɛ a. Fa bowl, sika bɛto bowl no mu, wonni bi a, mɛnha wo. Ɛyɛ a ha no afɔrebɔ no, woba na wonni bi a, ɛnha wo. Wowɔ bi koraa na ɛnka wo koma a, mammɔ. Woate me aseɛ? Obi wɔ hɔ a, ɔkita sika na ɛnka ne koma sɛ ɔmmɔ. Wo, waa biom. Na sɛ me, mese wo, wopon a, yɛma wobɛkaa no bebree, wahu. Sɛ me se fa to bɔ no mu anka sɛ fa hyɛ me nsa eh waa bio me se wo kɔ dan no wia sista oh ansa wode sika no aba so no mu dabi wode sika no fa to bɔ no mu mo de saa Awurade nhyira wo amen wo kɔ dan no pɛ eh, krakye bra eh nhyira ni gye nhyira. A owia ɔmfa no mmra me. Awurade mbue kwan ma wo. Amen. Gye nhyira, gye nhyira. Monsɔ krakye mu, monsɔ krakye mu. Awurade nhyira wo. Amen. Monsɔ no mu, ɛyɛ sɛ aha bɛyɛ gidigidi. Oh, fa to mu. M'adamfo no ni. Yes sir. Good, fa to mu. Obiara na ne nipa wɔ ha.